حركات الحصانة قالوا لنا خمسة أيام وعدونا يطلعوا التحقيقات هاي صار لنا سنتين بعد لهلا ما شفنا شيء من التحقيقات بطاجة بطاجة يا بني بطاجة اكيد نحن بعدنا باربع اب اربع اب بعد ما خلص وكل سنه مثل ما شايفين رح ندفن اولادنا مره جديده هذه بالنسبه للاعراءات اللي عم تقلب هذه طمس الحقيقه تحقيق صمت عن ارواح الشهداء والضحايا اللي راحوا بالستة وسبعة و بأربعة ب 4 ابريل 2020 رح ننزل العلم للاشخاص اللي بعد ما مضيت عليه للعلم اذا ممكن قبل ما تفلوا تنضوا على العلم It's our right to know the truth! It's our right! أقسم بدماء الشهداء والضحايا والمعاقين ويعلن للعالم كله هوية ذلك المجرم الحقير أننا لن نيأس لن نرضخ لن نستكين لن نتراجع لن نتساهل لن نستهين هنا نحن وهنا سنبقى لعبد الآبدين